Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение «Ходячих мертвецов». В прошлой серии мы начали расследование о пропавших припасов, которое привело нас к следу от мелка и какой-то там... Какому-то следу, вернее, да, от мелка, ведущим за ворота. Соответственно, сейчас будем разбираться. Поехали. Мортар. Пока мы тут рассматриваем, кстати, все следы, не забудь подписаться на канал, прожать лайк этому видео и не забудь нажать на колокольчик. Также напоминаю про группу ВКонтакте и Телеграм-чат, который я специально для вас открыл, чтобы мы могли с вами пообщаться вне стримов и видео. Ну что ж, теперь начинаем. Поехали. Что мы тут найдем с вами? А, ну мы, короче, сейчас за ворота заходим, да? Кто-то был, кто-то был и здесь. Yeah, You did. Красавчик. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Так, ну что ж. Поехали. Интересно, мне надо было там кому-то подойти, э, попросить подстраховать или что-то в этом роде? Или мы наоборот, типа, никому не должны говорить, что мы там... Так, использовать ворота это мы закроем или обратно вернемся? Давайте проверим на всякий случай. Ага, понятно, это мы заходим, нет. Да блин, да все, стой, стой, остановись. Откуда вообще такой след от мела, я понять не могу. Так, куда след ведет? Куда-то... Да хорош. Там же нажать надо было. <laughs> Он куда-то налево, по-моему, ведет, да? Ну, то есть направо, в смысле. Так, осмотреть ограда. А, а на них постоянно бандиты, получается, нападают. Охренеть. Пошли тогда сначала... Так, подожди, у них же след? Нет, наверное, это не след. О, тихо. А что такое? Решетка. Нашли, что ли? Да ладно. Ни хрена себе, мамкин следователь, смотри, что творю. Ли красавчик, но это не я, да, это Ли молодец. Да, в натуре припасы охренеть. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah, Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? Умеет давить, да, на больные hell? точки? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? Ух ты ж, ё, бандиты пришли. Oh, shit. They're gonna start kicking in doors any second. Lily, what the hell are you? Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Эх, сейчас бы лишь бы никто не отъехал у нас из группы-то. Enough of this bullshit! Drew, stop putting your boot to these doors! Yeah! Hold it, asshole! Take it easy. Серьезно, ребята. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone. Why? This fucking guy. Why? Because we gotta, that's why! Пиздец. We'll leave you everything. Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit later? Fuck that! Alright, I've had enough of this shit. Drew, take these motherfuckers! Christ! Это мы типа справились или что, я не понял. Охренеть. Не-не-не-не-не. Я ему булку подстрелил. Ни хрена их там. Ух ты ж, ё! Там еще один сидит жену. Так, с этим разобрались. Блин, там Клементина еще. Ох ты же, елы-палы, все, дошумелись. Скорее, скорее залазь, ты бы чего? Oh, вроде успели, я надеюсь, успели. Охренеть, ей по башке прилетело. Ты чё, дебил? Быстрей давай. Все, тут уже пиздец. По-моему, никого не потеряли. По-моему, никого не потеряли. I'm fine. I'm fine. Oh shit, oh shit, oh shit. I'm sorry. Everything's fine. Everything's ben. not fine. We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Нет, это не она. Please. We have to get it out of you then. Back off. Это пацан, You're скорее in всего. no Значит, все-таки position to пацан. make demands. Whoa, whoa, whoa! You're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Probably not the best time, Lily. Holly's trustworthy. She's not a traitor, Lily. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Like, look, Maybe we should uh, vote or something like that. Vote? What? Just look! Carly's a stand-up gal, and maybe this was all just a mistake. Lily, stop waving the finger at everybody. We know something's going on, and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything! Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Oh, Shit, what's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Вы... Блять, ну она вообще, конечно, поехала немножко головой, судя по всему. Куда? Выходи. Сейчас из любого куста повылазит. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think <sighs> maybe it was both of you. I'm not doing this. Come on, Lee. You're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is nuts. We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence! Stop treating him like this! Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you! Stop this! You're torturing him! No. Ben, stop! This is about trust, and I've never trusted you. Lily, lay off. Мало времени дают, не успеваю You know I сообразить. can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me now. There. I got him. Please, let's just get back That's in the not RV. happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little Блять, girl. что там... Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Сейчас что-то будет. Или нет? Now. Она, она what пистолет the fuck's достает? the problem? Твою мать. Drop it. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Just get in. We'll figure out what to do with you. Мы Bad возьмем ее с idea, собой. Lee. She's a murderer for shit's sake. Блять, ну I'm это a да. murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Whatever. Just get in. Охренеть. Мы обломали Ли любовную линию, охренеть. О. Lee, a word, please. You okay? Katya needs you for something. Она вообще потерянная, по-моему, теперь какая-то. We need to speak to you up here. What's up? Is Duck feeling all right? Да ладно, его укусили что ли? Охренеть, да когда он успел? Fuck. Happened during the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys, What else is there to do? We thought you should know. Они мне доверяют. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Блять, Лили его ёбнет. Тут... Типа, ну, понятное дело, что, скорее всего, все, он уже не жилец. Сколько сложных решений в этой игре, это же просто как... О, ладно, нам нужно Клементине рассказать в любом случае. Бедная девчонка тоже на нее столько всего выпало в таком возрасте. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Carly? Gone, but won't come back. Because she was shot in the head. That's right. It's horrible. Yeah, it is. I'm glad I have you. Me too heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your <laughs> head. what? Why? In case you were up to no good. Before you, there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. he was dumb. Такая обстановка с этим краном добавляет просто напряженности. Блин! В смысле? Да ладно! Издевайтесь надо мной. Ух. Ни стыда, ни совести. Вообще нету. Now we gotta deal with this. поезд. Слушай, там поезд был нарисован, кстати, на третьем эпизоде. Мы что, на нем поедем, что ли? Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. and I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, uh, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, huh? Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Ну да кто знает. Так, ну что ж. Мы можем перелезть. Какие у нас еще варианты есть? Hey, Clem. What are you going to do with Lily? something, I suppose. I don't know what we can do. She killed her. Yeah, it, it's horrible. Сколько же здесь разных линий сюжетных. Это же просто какой-то трэш. Ну, то есть каждое решение практически может изменить вообще ход игры, получается. Так, туда нас не пускает. Какая-то большая свалка листового металла. Закрыто, да? Ты прям проверял? Опа! Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit. Think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Так. О, водичка, кстати. Looks unopened. I'll take this to Kaja for Doc. Так, что мы еще здесь можем увидеть? Куда нас не пускает? Дверь. Ох ты, так... Серьезно? Подожди, а здесь, спусти... а здесь спуститься можно. Замечательно. Так, а, а отсюда тогда что? А, с ним поговорить надо. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, uh, happy you stayed with us all this time? Yeah, Really? it's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Вообще его сильно недолюбливает, по-моему, да, Ли? Прям... Прям он ему жу- прям не нравится максимально. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't, but you're probably right. How's Duck? tired, which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Have you heard anything out of Lillian there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, no. is. Poor Harley. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. Hmm. I was. This isn't any time for, you know, romance. was uh, fond of her, yeah. Anyway, let me know if anything changes here. Ну, мы ответим так, потому что у них же намечалась любовная линия, там был один из вариантов. Поэтому, я думаю, так будет правильно. Плюс, опять же, я напоминаю, да, что за главного героя я играю так, как я бы ответил. Ну, понятное дело, я не в той ситуации нахожусь. sure Короче, у нас двое против, да? Так, подожди, а у... А, Клементина сама спросила. Да вообще не хочет говорить. А, но она переживает. Ладно, давайте заберемся на поезд тогда. Все равно мы теперь уже ничем не поможем Дагу, по крайней мере, точно. А здесь хотя бы есть какой-то шанс что-то разведать, посмотреть, найти. Так, моторный отсек можно открыть. И что мы здесь видим? Ничего, ясно. Так, больше вроде ничего нет, да? Ну, мы Поезда это, конечно, не для нас. Ну, типа, мы же учитель еще, да, один? Подожди. А тут у нас какие-то ключи. В общем, мы здесь ничего не понимаем. Наверное, нам нужно добраться сначала до поезда, до самого, куда-то сюда, да? Посмотреть, что здесь. Мы сейчас в окошко заглянем, да? Блин, там... Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Нет, стоп. Нет, нет, нет, нет, подожди, не, не так. Блин, это главное меню. Мы не можем это отменить, что ли? Нужно было взять ключ. Да кто же знал-то? Почему я сейчас не могу отойти? Слава богу. Suppose we ought to look him over. Yeah. А, мы должны его смотреть. Ага. Охренеть, а что с ним случилось-то? А, ни хрена себе, он так впечатался в стекло. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. Whoa. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Ой, расстроился, это смотри какой. Man, this could be exactly what we need. Я с тобой согласен. Это его семья. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. Uh, Найди способ прочитать записку. Я знаю, что нужно сделать. Нужно кара э, карандаш взять. Клементина же всему научила уже. Так о чем мы не можем взять? А, ничего о поезде. Короче, нам сначала нужно с поездом вопрос решить. What's up? Uh, hope it's all right I chose to keep Lily with us. Abandoning someone on the side of the road, it's the same as murder. Turning over a new leaf, huh? I'm just doing what I can. It's fine for now, but we have to deal with it eventually. You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Сейчас. Nobody's ignoring Да. nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? Uh, we're smart guys. We can figure it out. Так, I'll get back to it. Me too. что нам нужно? Здесь куча есть переключателей, понятное дело. Так, посмотрите. Испортившийся обед. Э, да, согласен. Короче, нам нужно к Клементине. Все, я, я знаю, что нужно делать. Нам нужно выйти отсюда, во-первых. И взять у Клементины э, этот эм, карандаш. Мы сейчас этим карандашом спокойненько, быстренько все восстановим. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Так, листков много каких-то всяких разных. Подожди, фу- мы в- можем в фургон попасть сейчас? А, мы можем попасть в фургон. Так, здесь ничего не вижу. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? По полочкам полазить мы не можем, да? Стоп. Это что такое? А, дверь фургона, понял. Карандаш. Отлично. I'm leaving. I'm gonna stop you. No, you're not. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. He left the keys in it. Seriously? Come on, Lily. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! У нас в любом случае есть поезд. Let's focus on the train. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Не переживай, все будет хорошо, успокойся. Так, погнали быстренько. Сейчас, э, я так понимаю, мы замутим какую-то инструкцию с вами. Да. И там будет все четко написано, расписано, что зачем мы должны сделать. Так, заходим. Perfect. You can read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Так, чего тут? 6, 5, 9, 9. Вниз, вниз, вверх, вверх, вверх, вниз, вверх. Так, еще раз. Два раза вниз, два раза, три раза вверх. Так, вниз-вниз, вверх-вверх, вверх-вниз-вверх. Все, понял. А, стоп, назад. Так, это вверх. Это вверх. Этот переключатель вверх. И вот этот переключатель вверх. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up. <laughs> So far, so good. <laughs> Это я могу. Так, дальше. Давай еще раз инструкцию посмотрим. На пятой панели в бок одна горизонтально, вторая вертикально. Так, на пятой панели. Вот она. Од... Вот это горизонтально. А это вертикально. Отлично. Теперь. Восьмая. А девятая не на улице. Как раз, наверное, те, что мы открывали. Одна девятая влево, одна девятая вправо. Девятая влево и девятая вправо. Осталось там разобраться, короче. Погнали. Какая очередность здесь единственная, я понять не могу. Давайте попробуем сначала эту. Это попробуем повернуть влево. Влево это попробуем повернуть. Да, зеленый загорелся. Так. А, или, или теперь ее вправо надо повернуть, подожди. Да. Э, а, это все. Holy shit! We're golden! So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. I don't care about the noise. Let's fucking enjoy this. I think we're all chomping at the bit to get moving, but we should know where it goes. Yeah, we don't want to end up circling back to somewhere like Atlanta. They wouldn't drive blind, would they? I didn't see anything in the cab, though. I'll have a look around. Мы это сделали, ребята, мы это... Слушай, а что у нас вообще во всех остальных дверцах-то? Тут вообще пустота, да? А, ну просто, да, закрывает и все, Здесь что? А здесь тоже пусто. Ну все, мы, в принципе, открывали те, что нам нужны, больше ничего не нужно. Здесь можно, кстати, взять ключ, да? Так, подожди. Вот это, да, дверь получается. Какой-нибудь ключ по, по, по это, потяжелее, которым можно кому-нибудь... Я вот знаете, кому доверяю? Вот этому, наверное. Нет, вот этому. Нет, слушай, вот этому, наверное. Подожди, кому я Вот, вот этот возьму. Во. Да-да-да, брат. <laughs> Все. Остальное оружие пусть здесь находится. Кстати говоря, только сейчас вспомнил, что мы в вагоне на другую сторону не пытались перейти. Давайте рискнем. С этой стороны мы не слазили, получается. Уфа, что это? Карта маршрута. 77, Savannah. That's where Kinney's got us headed. А, так подожди, это не спуск. А, спуск. Мы карту не, на карту внимания не обратили, оказывается. Так, тут у нас пусто. А, кстати говоря, да. А, вон оно что, нам нужно будет вагон отцепить. Так, подожди, нам нужно отцепить вагон. Ну, рукой, понятное дело, да, куда там. Слушай, а я что, ключ прям... Я тот ключ взял, который нужен? Хрена с два. Uh, Сломаю. Looks like it'll get that pin out. Shit. Broken. А, подожди, нам с той стороны, что ли, тоже нужно это сделать, или что? Тут я пока не понимаю, что... We Ладно, понял. Короче, нет, ключ я в итоге неправильно взял. На шару не прокатило, так сказать. Так, а если мы к этому же вагону с другой стороны подойдем? У нас же... А, мы не можем подойти, да? Не можем. Так, подожди. Ладно, пойдем быстренько поговорим с, с, с девчонками там, кто остался. И придется, наверное, да. Так, а что у нас, какие варианты здесь есть? А, у нас варианты... А, подожди. Нет, тут ничего нет, да? Hey, sweet pea, you okay out here? I don't think Duck feels good. Угу. Так, с ней ничего новенького. Окей, понял. Кого мне? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Понял. Короче, нам либо нужен ключ какой-то, либо нам нужно сейчас Кенни попросить о помощи. Пойдем сначала к Кенни сходим. Может, просто реально Кенни должен нам помочь, и мы там вместе с ним, типа, все это быстренько сделаем. It's all yours. А, -а, -а вон оно что. That's the throttle. still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us <laughs> right to Savannah. A hundred tons of steel. Put a thousand walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe What about Doc? What about him? We can't act like nothing happened. Блять, я не We хотел can't это act like he's dead нажимать. either. Okay, fair enough. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. <laughs> I don't know about that. That's the spirit. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Блять, ну короче, понятно. Так, чем я могу это сломать? Давай э, воспользуемся дверцей. Ну, точно не этим ключом. Разводной ключ. Ну, давай попробуем его взять, конечно. Но я пока э, не представляю, как он мне поможет. ломать, ну, нечем, объективно говоря. Да. А. То есть после этого не важно. После этого было неважно. touch any of my stuff? О. <laughs> Здрасте. I took the map of the train routes. That's fine. You can have that. Really? Yeah, I got 'em all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. <laughs> You're still kind of freaking me out. Trained <laughs> folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Конфету дал. Вот засранец. Ну, ребенок же, да, в принципе, чё? Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Uh... Stay with us. We'd like the company. Да. Чё, сыграет? Так, ну, послушаем все песни и отправимся в путь, я так подозреваю, мы уже в следующей серии. Соответственно, не забудь подписаться на канал, прожать лайк и самое главное нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Также напоминаю насчет чата в, телеграм, в Телеграме, который я создал специально, чтобы мы общались вне стримов и видео. Спасибо за просмотр, здоровья, любви, удачи, пока.